Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent la târg? Uh, proiectul se numește Villas. E, înseamnă 30, avem 32 de case pasive cu energie geotermală, un proiect nou pe piața din România, foarte multă tehnologie suedeză, adusă din, uh, din Suedia. Care sunt facilitățile acestor case? Uh, pe scurt, ca să vă explic, facilitățile sunt reprezentante de costul întreținerii lunare. Lunar, fiecare casă are un cost al încălzirii, vorbim de perioada iernii, de 13 euro. Atât costă încălzirea afară minus 15 grade, în interior 22 de grade. Cât de receptiv au fost vizitatorii târgului? Uh, noi ne-am așteptat ca pe piața din România să toată lumea să fie sceptică, pentru că au fost foarte mulți constructori care au încercat să vină cu promovări foarte mari și n-au făcut de fapt nimic și am gândit proiectul încă de la început să aibă prețul aproape egal cu cel al uh, proiectelor concurente dar și să vină cu acest lucru. Și atunci clienții, nu, chiar dacă nu înțeleg sistemul, ei se bucură pentru că au un plus și vor înțelege pe parcurs ce vor, pe parcurs ce vor uh, cumpăra, vor vedea că chiar așa este, s-a respectat tot ce înseamnă în, uh, în studii, izolație de 24 de centimetri, ventilație cu recuperare fie a căldurii în fiecare casă, Uh, am adus ușile de exterior din, uh, din Suedia, de la Snicker. per. Am, destul, am, am avansat destul de mult uh, în tehnologie în acest proiect. Înțeles, mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumim! O zi bună! Mulțumim!